Muy buen día para todos mis hermanos, muy buen tiempo para todos los seres en toda la tierra. Este es un mensaje que estaba esperando desde hace mucho tiempo, pero más desde el momento que llegamos aquí a Los Ángeles. Como todos saben, en Colombia nosotros hemos hecho este viaje aquí a este territorio de Estados Unidos las puertas se nos han abierto de una manera muy, muy fluida, demasiado fluida para todos los procesos que hemos realizado. Y sin embargo hemos entrado en este momento de catarsis, en este momento de crisis, en la cual me pregunto cuál es la razón por la que estamos aquí. Pues anoche ha llegado el mensaje que tanto esperaba el mensaje que nos entregan para todos los líderes de los Andes, de todo el cordón de los Andes, es que debemos estar muy tranquilos. Primero, que nosotros hemos sido muy bendecidos porque por muchos años, si no es por toda nuestra vida, hemos estado viviendo en unos territorios donde se respira un aire fresco, donde se respira la energía de las montañas, de la tierra, de los ríos, de las cascadas. Y todos los que vivimos en el campo, en las ecualdeas, en las montañas, hemos sido recargados infinitamente con una gran energía para poder ayudar en estos momentos en que la humanidad ha entrado en esta crisis de manipulación, pero que también es un aprendizaje para cada uno de nosotros desde el lugar donde nos corresponda vivenciarlo. No estamos todos al mismo nivel esa es la información que entregan los guías superiores. Todos estamos en vibraciones diferentes, por lo tanto, este proceso que estamos vivenciando, cada uno lo vivenciaremos de manera diferente. Unos con dolor, unos con miedo, otros con preocupación, otros con mucha, mucha, mucha abundancia. Sin embargo, nosotros los que hemos estado trabajando como acompañantes de luz, siempre nos hemos denominado que somos faros de luz, que somos esa chispita de luz que estamos allí prestos a ayudar a la humanidad. Pues el momento ha llegado, mis queridos hermanos. El mensaje que nos entregan es que a cada uno de nosotros nos han enviado a algún lugar de la tierra como focos de luz. A cada uno nos han ubicado en el, en el este, en el oeste, en el norte y en el sur. Y cada uno nos ubicaron allí para que hagamos la tarea. Los guías superiores piden que no nos retornemos a nuestros lugares, que no retornemos a nuestra casa porque nosotros hemos puesto nuestra voluntad y nos hemos puesto a disposición de las energías superiores para poder ayudar a todos nuestros hermanos. Eh, preguntaba yo qué ritual podíamos hacer, porque hoy es el día de hacer los rituales y me conmociona mucho, pero en alegría, lo que los hermanos dicen. Dicen que hemos hecho muchos rituales, que hemos encendido muchos fuegos, que hemos elevado muchas oraciones. Por lo tanto, los fuegos ya están activados en toda la tierra. Por lo tanto, nuestras oraciones ya han sido recibidas y nuestro propósito también. Dicen que ahora es el tiempo de mantenernos como focos de energía donde quiera que nos haya correspondido esta experiencia. A mí personalmente y al abuelo nos ha correspondido aquí en Los Ángeles, California un lugar donde nos invitan a activar los verdaderos ángeles de luz, porque en este momento los ángeles caídos y de la oscuridad están realizando su tarea, pero no es otra tarea que confrontarnos a nosotros mismos. Si somos servidores de la luz, entonces nos vamos a parar en la luz. Y esa luz no es, otra, no es otra cosa que la armonía, la tranquilidad, la paz pero la tranquilidad, la armonía y la paz internas, la que llevamos en el corazón. El mensaje es que debemos permanecer en completa calma, en completa armonía y debemos permanecer observándonos todo el tiempo, en la noche, en el día, en todo momento con quien estemos, con quien compartamos. El mensaje es que cuando sintamos que a través emocional o a través de la mente nos llega alguna, alguna energía de miedo, de preocupación, de dudas, entonces reconozcamos que esa energía no es nuestra, es simplemente la energía de los que están afuera, que vienen para que nosotros nos convirtamos en catalizadores de esta energía, la transmutemos y la saquemos nuevamente convertida en luz dice que no necesitamos hacer ningún ritual porque no son los rituales hacia afuera los que sirven, sino el ritual que hago internamente. Dice que mientras mi corazón esté en calma, mis emociones estén en calma, mi mente está en calma, mi espíritu puede manifestarse para elevar las altas vibraciones de aquellos que todavía no están en conciencia, pero que sin embargo a gritos llaman a gritos se pelean en las marquetas, en los supermercados, porque les han enseñado a pensar con el estómago, les han enseñado a, sentir desde la necesidad y la carencia. Pero nosotros estamos en, una, en otra vibración. A cada uno nos han ubicado en el lugar que nos corresponde, cubiertos de abundancia, de protección, cubiertos de salud, pero ante todos llenitos de conciencia. Y esa conciencia que hemos colectado durante tanto tiempo es la aportación que tenemos hoy para la humanidad. Así que los invito desde el lugar donde se encuentren, ya sea en el tumulto de gente, ya sea en la soledad, conviértete en un faro de luz verdaderamente, conviértete en el, catalizador de las energías que nuestros hermanos envían para que ayudemos a transmutarlas, ya que ellos no saben cómo hacerlo, no están en la conciencia. Ellos todavía tienen el velo y nosotros tenemos la responsabilidad de ayudar a quitar este velo. Desde lo más alto del espíritu, ese gran misterio, ese gran espíritu, ese ometeor que nombramos tanto, nos invita a permanecer en paz, en completa calma y en completa observación. Nos dicen que esto también pasará y que cuando pase nuestra conciencia habrá dado el salto cuántico que tanto hemos llamado, por el que tanto hemos rezado. También nos dicen que después de esta catarsis, la vida será maravillosa para todos y cada uno, los que quedemos en este plano y los que se van al otro plano. Pero el momento ha llegado. La decisión es nuestra. Nos unimos a las altas vibraciones de amor y de energía y en compasión abrazamos a todos nuestros hermanos. Un gran abrazo para todos y un saludo muy especial para cada uno. Y no estamos solos, no estamos solos. Todos nuestros guías superiores, todos los, los maestros, todos los abuelos, todos los ancestros están activados ya, sus medicinas ya están activadas, sus memorias ya están activadas, así que solo nos queda abrazar a nuestro hermano, y no con ese abrazo físico, sino con ese abrazo energético de amor y de luz. Con ustedes, Amtocal Nesli desde Los Ángeles. Buen tiempo, buena vida.